ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಎಚ್ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಗೋಪುರ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಗತ್ವಿಖ್ಯಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಅನ್ನು ದೆಹಲಿಯನ್ನಾಳಿದ ಗುಲಾಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೊರೆಗಳು ಕಟ್ಟಿಸಿದರೆಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಹನ್ನೊಂದು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರು ಅರವತ್ತೆಂಟರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುತುಬ್ ಉದ್ದೀನ್ ಐವಕನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತಹ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸುಳ್ಳೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರ ಗೋಪುರ ಟವರ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಹಿಂದೆ ರೋಚಕವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿವೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೊರೆಗಳು ಕಟ್ಟಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳುವ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಮೇರು ಸ್ತಂಭ ಮೇರು ಅಂದರೆ ಕುತುಬ್ ಸ್ತಂಭ ಅಂದರೆ ಮಿನಾರ್ ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಎಂದರು ಆದರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕವಾದ ದೆಹಲಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಗೊಂದಲಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಭಟ್ನಗರ್ ಎಂಬ ಬರಹಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ ಬಗೆಗಿರುವ ಅಸಲಿ ಕಹಾನಿಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೌದು ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನಗಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಗೊಂದಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಭಟ್ನಗರ್ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಆ ಅಸಲಿ ಕಹಾನಿಯಾದರೂ ಏನು ಕೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಟ್ನಗರ್ ಕೆಲ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯು ಆ ಸ್ತಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಸಂಶಯದ ಆಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಕುತುಬ್ ಮಿನರ್ ಒಂದು ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದು ಮಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಯು ಪೃಥ್ವಿರಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಣಿಪತ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಗೆಲುವಿನ ಗುರುತಿನ ಸ್ತಂಭ ಇದು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದ ಹಾಗಾದರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಓರ್ವ ಸಂಭಾವಿತ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಗೋರಿಯ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಾದುದರಿಂದ ಅವನ ಈ ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಟ್ನಗರ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉದ್ಭವವಾಗಿತ್ತು ಮಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಯ ರಾಜಧಾನಿ ಗಜನಿಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವ ತರ್ಕದಿಂದ ತನ್ನ ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅದು ಆತನ ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭವಾದಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಮಿನಾರ್ ಎನ್ನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಬಹುದಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಆತ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಯಾಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಾದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದಂತೂ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕುತುಬ್ ಹಾಗೂ ಗೋರಿ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಕುತುಬ್ ಐವಕ್ನು ಗೋರಿಯ ಗುಲಾಮನಾಗಿದ್ದ ಗೋರಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಲಾಹೋರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐವಕ್ನು ಆಳಿದ್ದ ಆದರೆ ಲಾಹೋರ್ ಅನ್ನು ಈತನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆಳಿದ್ದನೇ ಹೊರತು ದೆಹಲಿಯನ್ನಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಅದು ಹೇಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಜನರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಮಿನಾರ್ ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭವಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಕುವೈತ್ ಉಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮಸೀದಿ ಈ ಮಸೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಸಯ್ಯದ್ ಅಹಮದ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದಾಯಕ ಸಂಗೀತ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಮಸೀದಿಯೇ ಆದಲ್ಲಿ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಜಿನಿ ಸ್ತಂಭವನ್ನೇ ಮಿನಾರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತೇ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಮಿನಾರ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅದು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಕಟ್ಟುಕತೆಯಷ್ಟೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಗೊಂದಲಮಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕುರಿತು ಭಟ್ನಗರ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಈ ಅನ್ವೇಷಣೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ ಹೌದು ಮಿನಾರ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿರುವ ಶಾಸನಗಳು ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ ಕಂಡ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಶೈಲಿಯ ಕೆತ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಾನಿನ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮೊಘಲರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಲಾದ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಿನಾರ್ನ ನಿಜವಾದ ರೂಪವೇ ಧ್ರುವಸ್ತಂಭ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಸ್ತಂಭಗಳನ್ನ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲೆಂದೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅದರ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ದಳದ ಕಮಲದ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಲಂಬಾಕೃತಿಯಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆಂದೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ದಳದ ಕಮಲದ ರಚನೆ ಇದ್ದು ಇದು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಶೈಲಿಯೇ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಲಾ ಶೈಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿನ ಕಮಲದ ಆಕೃತಿ ಅದು ಧ್ರುವ ಸ್ತಂಭವೆಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾದ ಆಕೃತಿಗಳ ಹಿಂಭಾಗ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಹಾಗೂ ಐಬಕ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿ ಪುನಃ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಗೋಪುರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾವಿರಾರು ಭಗ್ನ ಹಿಂದೂ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿದ್ದು ಕಮಲ ಕಿನ್ನರ ವಾದ್ಯ ಪುರುಷ ಕಲಶ ಸ್ತ್ರೀ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ದೈವಗಳ ಕೆತ್ತನೆ ಇರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಶಿಲೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು ಭಗ್ನ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಸೀದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ದರ್ಗಾಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದಂತೂ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಧ್ರುವ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದೆ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಇತಿಹಾಸವಾದರೂ ಏನು ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ನಗ ನಗರದ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಮೆಹರು ಅಲಿ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಮೆಹರಾ ಮೆಹರಾ ಅವಲಿ ಆಗನ ರಾಜ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಿಹಿರ ಎಂಬ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೆಹರು ಅಲಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತೀತಿ ಕೂಡ ಇದೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಇದರ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಧ್ರುವತಾರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಆದರೆ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಧ್ರುವಸ್ತಂಭದ ಮೇಲಿನ ಹಿಂದೂ ಗುರುತನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲಿ ಕುತುಬ್ ಕುವತ್ ಉಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮಸಿ ಎಂಬ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುರಾನ್ ಬರಹಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸಿದ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಹಿಂದೂ ಸ್ತಂಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗಿದೆ ಕುತುಬ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ದಳಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಹಿಂದೂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ತಂಭದ ಮೂಲ ಹೆಸರು ವಿಷ್ಣು ಧ್ವಜ ಕಾಲಾನಂತರ ಇದನ್ನು ಧ್ರುವ ಸ್ತಂಭ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರ ಎತ್ತಿರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸ್ತಂಭವನ್ನ ಸ್ಥಾಪ ಕಂಬವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ಪಾಳೆಗಾರನಾದ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಕೆತ್ತಿಸಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಾಲ್ಕು ಕಂಬಗಳನ್ನ ಹಿಂದೂ ರಾಜನಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನಿಸ್ಸಂಶಯ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರತೀತಿಗಳು ಆ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ನ ಮೇಲೆ ಇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ನಾಲ್ಕು ಕಮಲವುಳ್ಳ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರಿಂದ ಕೆಡವಲಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಂಬಗಳು ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯದ ಅವಶೇಷಗಳಾಗಿವೆ ದೇವಾಲಯದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿರುವ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ರೀತ್ಯಾಕಾರದ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲಿನ ದ್ವಾರವನ್ನ ಅಲಂಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಹಿಂದೂ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಲಯ ದ್ವಾರದಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಈಗಿನ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳ ಶೈಲಿಯು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ನ ಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕುತುಬ್ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಗೋಪುರ ಟವರ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿರುವ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬೃಹತ್ ಸ್ತಂಭ ಗೋಪುರ ಹಲವಾರು ಜನರು ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣದ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕುತುಬ್ನ ಮೂಲ ಹಿಂದೂ ರಾಜವಂಶಗಳಿಂದಾಗಿದ್ದು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಮೂಲವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೊಘಲರು ಎಂಬುದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಭಟ್ನಗರ್ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಮೊಘಲರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ರಾಜ್ ರಾಜರುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲವಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ